Creo que podería contar gran parte da miña vida grazas aos numerosos recordos que teño en vídeo. Hai uns anos atopei a cámara e as cintas familiares e puiden recuperar estas lembranzas. Miña nai embarazada, o primeiro encontro coa familia, o primeiro baño, o primeiro Nadal. Teño tantísima sorte de poder revivir estes momentos Ás veces pregúntome cantísimos metros, ou quilómetros incluso, de cinta quedarán sen ser vistos, sen ser lembrados, cantos segredos escondidos e cantos recordos agochados. Creo que foi en parte grazas á existencia destas cintas polo que me gusta tanto o vídeo, e todo relacionado con poder mostrar a realidade a través del. E é por iso que creei esta canle en Youtube e mostro aquí as miñas experiencias, anécdotas e viaxes, por se si nun futuro pregúntome pois como vivín eu a miña selectividade ou como foi a miña viaxe a Francia no 2017. Todo cambia, e a forma de guardar os recordos tamén. Non gardo os vídeos en VHS ou revelo as fotos que saco, as almaceno pero de forma diferente. Creo que é algo moi recomendable e que será moi satisfactorio ver nun futuro toda a miña vida recollida en frames que, como se pode intuir, para min o vídeo é moito máis enriquecedor cunha foto. Non busco a creación artística, busco plasmar os meus e a min de forma real, sen filtro, naturais, tal como os perciben os meus ollos. Sen embargo, moitas veces se critica a xente que anda a gravar todo co móvil, eu moitas veces o fago, pero é necesario. Non sabría posicionarme entre desfrutar unha experiencia 100% cos meus ollos en unha pantalla que me limite en canto a estar pendente de que está a gravar, etc. Ou gravalo absolutamente todo para poder revivilo despois todas as veces que queira é que os recordos son moi importantes. Son a base fundamental do noso mundo interior, as experiencias, as anécdotas, e non só vídeos ou lembranzas mentais, senón tamén cousas físicas, cartas, roupa, libros. Por iso agradezo tanto aos meus pais por estos recordos guardados en forma de cinta e estas voltas á infancia cada vez que os vexo, que me fan lembrar, emocionarme, rir e sobre todo teletransportarme a esa data. Con isto a conclusión a que chego é Garda os teus recordos e axuda a túa memoria.